तुम पूछो और मैं ना बताऊं ऐसे तो हालात नहीं एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं